tere, olen Kadri Tomingas, töötan Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste üksuses. välishüvitiste üksuse prioriteetsed teemad on kindlustajariigi määramine, perehüvitised, piiriülesed ja piiriüleste pensionite määramine ja maksmine. miks on oluline nendest asjadest teada? oluline on see, et kõik inimesed saaksid kõiki neid toetusi ja hüvitisi, millele neil on õigus, kas siis Eestist või kuskilt piiriülestest riikidest, peresid jaguneb mitme erineva Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, samuti on muutunud väga mobiilseks meie pensionisaajad ehk antud teema on väga aktuaalne, et inimesed ja samamoodi ka sotsiaaltöötajad teaksid, millised on inimeste õigused ja kohustused, et meil oleks võimalik suunata inimesi vajalik, vajalike teenustele.